どうしたらいい何がよあれオープニング言うのなしいい言いますめんどくさごめんなさいいくよはいせーのさあ始まりました少量チャンネル翔太ですやべ少量ですはい今日は何すんの何の格好してるパジャマパジャマ ね二人でパジャマ着てどうするの今日は2人でパジャマ着て、いつもここのベッドで、どういう風に僕らが過ごしているかをお見せしまーす、はい、まあ普段、ここでね、まあいろいろしてるわけですけども、はい、そうね結構ベッドの上にいる率高いよねそうなんですよ、うん、普段僕らがここでど何してるかみたいのを、うん、今回はそれを動画にしようかなと思います、はい あんなことしたり、うん、こんなことしたり、うん、したり、うん、まあいろいろね、あるんで、はい。あ、ちょっとちょっとちょっとちょっと。あ、こういうことじゃなくて。そういうことじゃなくもないんだけど、 <laughs> それを再現しようと思います。再現なのね。再現ですよ。あ、なるほどね。だってもうまだ明るいやん。そうよ。 <laughs> 明るいじゃん。こんな早い時間から。はい。やっていきましょうイエー終了 というわけではいはいはいはいああどうするでいつもやってることをすればいいんでしょううんどうしよう、はい、なんでそんなしてないよしてませんこんなことしてないですえこれとほらしてないどういうことストレッチなんこれストレッチ違うじゃんよ腹筋のなんたらワンダーコアみたいなやつ <laughs> みんなが思ってんのこっちじゃないんですよこうせめてさせめてさこうやってやった時にさチューするとかするのがするでしょ、はいはい、避けんなよ痛いかつらいつらいよよしじゃあビール飲もうかイエーイ <laughs> 筋トレの意味メールくださいあありがとういや冷えちょりますなはいまあ、うん、そうですね、うん、ビールを飲んでますね僕らはずっとそうねなんかテレビに見ながらとかさそうそうそうそう YouTube 見ながらとかねうんへい乾杯乾杯お乾杯 うまい美味しい、うん、美味しいですはいさてじゃあ、うん、何しようか何するいつも何してるっけいつもうんあ押し相撲しよういいよせーのこれさおいはい これさ、うん、ここの体勢だったらさ2人とも倒れない気がするそうね、うん、足を危ない危ない足をさこうやって立ててやんない危なかったらうんいいよ怖い怖い危ない危ない危ない危ない危ない危ないえ一瞬だったダメだこれは ダメですね、うん、あの体幹が必要でしたいや無理だ <laughs> もう速攻だったひょにょなんかさ腕相撲しないどっちが強いしょうがねえからやってやるよ <laughs> どっちが強いどっちが強いってどういうこと右左え右本当右利きだもんうん見えるかなこうやってやってあ向こう側で見えるかなうんはいお前の腕を いいよ、いつからでも。俺、編集ってやるぜ。俺、注意んで。え嘘でしょ本気腕が、腕大丈夫心配になっちゃうよ。心配になっちゃう。心配になっちゃう。よてか、弱くない <laughs> 弱くない弱いよ。弱かった弱い。嘘俺強いよ。多分弱いと思う。わあ ああ <laughs> 腕が心配腕が心配なのよえ嘘そんなあれだったっけそんなえ強いんじゃないのいやわかんな十何年って腕相撲なんてしてないと思う <laughs> まあしないよね、うん、俺強い自信あったあ本当うんあのー、うんクラスで3番目ぐらい 1位じゃないんかい1位じゃない3番目ぐらい <laughs> しかもさクラスがさうん7クラスぐらいあったからさその中そう7クラス中の1クラスの中の3位ぐらいああ <laughs> だから全然微妙だ終了パジャマ可愛いね <laughs> 唐突いやでも可愛くないこのこのパジャマ可マ愛いでしょねそうさっき買ってきたの そうそうそう買ってきてくれたんだよね <laughs> でも久しぶりのさなんかおそろのパジャマじゃないそうおそろのパパジャマがいいかなって思って、うん、なんか最近もうバラバラだもんね <laughs> むしろなんかもう暑くてパンツ一丁で寝たりするじゃんあ、うん、まあ T シャツとか着るけど思うんだけどさ、うん、本当にさカップルでさ、うん、同じパジャマ着てる人って少ないと思ういや少ないと思うねうんいないよねなかなか多分ねえ着てる ってますか <laughs> そう買っちゃったんだよいやーかわいいかわいいでしょしかもなんか着やすいしそう肌触りもまあまあいい感じボタンにしちゃったあいいんじゃんあとはあとは何やのいつも何してるそりゃ言えませんよそりゃ言えませんえそりゃ言えませんよええ本当うん え何してるっていつもそれいほんとなんか帰ってきてさ <laughs> ご飯食べて、うんでお風呂入ったりとかして、うん、寝るギリギリまで最近はなんかもうゲームゲームしてねああそうだね翔ちゃんも編集してるか YouTube 見てるかみたいな感もんねそうだねうん何もしてないんじゃない <laughs> のどうするのどうしようかどうしよう取れ高心配いいのかこれでいいのか腕腕平気そっちかこっちの背 <laughs> そっちか背中ゴリゴリゴリゴリされてめっちゃ痛いあそうだ俺最近ね、うん、ストレッチしたいなと思ってたのほうほうほうほうほうちょっとさ手伝ってもらっていいいいよ前屈をさはいはいはい、はい、するからさ、はい、後ろから押してほしい、うん ちょ、マジで最近さ、何もやってなくてさ。うん、いいいいよ。いくよ。うん。あ、ちょっと、ちょっと待ってよ。その全体重で押してくる感じね。はい、オッケー。腰からやるんだよね。そう。でもでも腰、あーあーおおこれ、あーやばいよ。これ、音声だけ聞くとやばいよ、これ。 <laughs> <laughs> なんか前、なんか前もさ、あの、なんだホテル行った時だわ。そうそうそう、足のマッサージをしてくれたんで、はい、お願いします。あー、あー、あー、あー、 <laughs> やばいって、これ、声だけ聞いたらやばいって。ここがやばい、ここが。さあ、仕返しの時間がやってまいりました。え、マジ俺もやんのそうよ。やだ、痛いもん。だからいいのよ。 え怖いな怖いよ息吐いてよ怖いな怖いな怖いな怖いなああ痛いよ痛いどうだマイカが痛い怖いな怖いなひょにょあれ忘れちゃった名前意味が違う う熱いはい、は終わろう終わるか、なんで全屈させられたの <laughs> 自分がしたいっていうの話しなきゃいけなかったの